But you heard on radio nti baba wa each 56 nona agali naziba wampoteza bebaziba kakati sakwa nange tetukole ebyo nomulala senyonjo senyonjo kyeyune tayinza kulikizikiriza eh? kati bona bwe bategedde nti ajja kuma omuliro kakati okiraba uad ababaka baala ba, disi balinga bikumi bibiri mm. buli omu nga yafunye miliyoni atano mukaaga zino eza palamenti zibameka oh, zibanyi ziri zizisinga zino bubanga obuwumbi kumi eh. mm. kuba bali emu bibiri baladisi mm. ate tizyabadde kiriya kigenda kukolaki kubanga nange rdc babawadde sente kusayininga bino ebipapula eh. kukolaki kakati ne bafulumya ebiliyoni ataano mukaaga mm. fuudu eriwa waffe tenatuuka bafati n'omutwe gwe yabadde azeyo mu palamenti mbwayagala biliyoni lukaaga naye temulina nsoni bafati temulina nsonyi basajjamu temulina nsonyi ezo olukaaga eh, era zazino kubulidde gurupu yemu ati the same time okola oluguudo ngaenjala ebaluma ogabulira oti abantu toilet paper batalina mmere bagikozesa eki why do you talk about road construction when everything is now down reduction reductionbagenda nakulakulanya kalamojja kuki kinekiseera singa bawamubiri obukooti ne babumujjamu these are stupid fellows they in high presses but theyare stupid nti kino ekiseera oyogera ku kintu ekiraaekyokkulakulanyakalamoja waliwo abantu aba babiri bankubidde simu hmm. bantu bakulu sijja boogera nibagamba nze pulezidenti yampita mulabe nemugamba nti ne bwenaalibadde ndaba pulezidenti nengenda nenjogera nti yakugamba okulaba ategeera ndi musiru namugambye nti mukitegeero olwaleero singa muba mulina omulwadde mu ddwaliro ng'ali bubi hmm. nonkubira essimu ekiro nonga nti mba njagala kubuuza kunkuvuma nenkumalao wy buli ssimu gyofuna olowooza nti omulwadde afudde wekiri there is a situation nti omusajja agenda kukola mbaga ye bw'aba ayina ebirala byonna byeyakusuubiza biveeko antiri embaga ezokubamaindi ye eri kuki kumbaga oba omusajja yafiiriddwa mayindi yeeri kukuziika mukazi we disino naye nsobe wabadde onsuubiziza eggula abasiru gyebali nze nali nzita omusajja ewaffe ewaka eh? kitange lwafa hmm. nayina amatafaali mu lujja lwange kati tuzimba kabbuli hmm. nensomba amatafaali nga guno gwe mulimu gwensi ndi musajja mukulu guno gwe mulimu kamatafaali agazisikitange agensombe hmm. mbanga somba ngaomusajja asimba eggaali nange nti nategedde nti kukuzika kitawo tosobola kubula oteekwa kujja oteeka kujja naye nze siize kuziika nakunoonyeza akalulu kiki nakunoonyeza ako akalulu kyanzijukira omwana wange wa pc seven tagenda kutuula bigezo talina sente kyekindeesi namukwata ettaali batutaasa butaasa <laughs> ngabuzatamulaatamukoze ne bagaba nomusibu am baring my father gojja kubanja sente zakalulu ate nga bambi naye nedda omwana we tagenda kukola bigezo naye ali mukizibu naye ali mukizibu ekizibuyagamba mm. nti ono tayitabutajja kuziika kitaawe kubanga bano abegunde bano baeriti mm. kati ebigezo babiweereza mubukedde mwani kubanga byokulya sente naye okugamba nti abaana bonna abagenda okukola ebigezo tubasooke tubalanga emawulire abaana bategeere n'abazadde nti omukulu wesomero oyo sente zebigezo yazikolayazirya bagende bategeere nti mwemukoledde ebigezo ku bbanja results zibawa naye teebereza omuzadde okuddamu omwaka ate nategeera ku lunaku lwenyini olwokuzo lwaki naye tamukwata sente muziyise mubokedde why don't you use lwaki temuyamba ku banaku indese problems you neighborhood advertise the name publish the names of these children bonna awamu abagenda okukola ebigezo mm. ngaabalonzi sanata ayino intime ngebigezo tebanabisetinga nti omukulu wessomero owessomero gundi negundi sente zabaana ezebigezo yazirytusala amagezi nga naye bagamba mwetimujja kukola lwakizi zabukedde ne new vision zo zirabika anti awo era waliwo akakodyo omukulu kabusenga ayinza okuba nga ali mukitawaliwo gwakolagana naye nanyini buyinza nanyini nsi gwakolagana naye kati the practice is you hand over the buli president ajja mu buyinza examines kubanga what excites people is corruption kituufu kwata bantu n'obasiba n'okwata zino units zebazimbye omunyeze nze kalina empanvu eza lentos mm. zibeerawo mu nzige zibeerawo kati bagenda kuzimba kati pulezidenti ajja kujja omulundi gumwaliddako temuvaamu wonna sente zaali entutu zivuge entutu zivuge omubbi nga tasobola kulinnya bamubba ne bamutta ethiopia kyekiri gavumenti yawamba ebizimbe byababbi kati bano bebajja ne babaga tukola endagaano empya biri ebyababbi twabiwamba naye kuno tetujja kuddamu kuwamba musajja nga yazirwanaga nti ezo yunisi empanvu zemuzimba buli abba azimba buli abba azimba yali mutavaamu noyokola omubbi gwadduka <laughs> mubbi talinyawo atandika kubyega neyo yanu ate bangako yange sebo eh? omuyife twali kirina wano ku mulembe gwobuti hmm. bakutuma wagendanga nowaddeola omuntu dola kikumi agenda akivungisi eh. bwe yaddanga n'omuntu wamunogwe wazimuwadde sente nze katola nzija olubakubi <laughs> this is rapping <laughs> kakati nkubulira negamba nti ababbi bano kadaga ate ayatudde nnyo ebyama emmere ya biliyoni ataano mukaaga eriwa bala disi buli omu miliyoni ataano mukaaga ziriwa pureezidenti bamusanyiringira biliyoni ataano mubiri just kutambula butambuzi zize zamakaga wa pureezidenti kakati bo instead of provoking uh, uh, nti tukyayise ababaka ba paalamenti abantu mbadde nzi wano bobi wayi nankubira essimu hmm. naga nti onjogeddeko nti nkwogeddeko wagudde yagudde atya ate nemugaa nti gwe bobi wayini bwolaba ngaeri ka luhanga nzaba abaana mbamanyi bonna kyobola nzi buli muntu nawe mukumi hmm. kuba nzi bonna mbamanyi hmm. nemugaa nti aba bagenze mu kooti okuwaaba bo bagezi balengera wala baagala by the time of accountability nga kadaga yavadda mu palamenti eh? ekibaliko bali mumukuba eh. ave mupalamenti nayo egenda okusaba accountability nti mbayo bajja mubuuza baala disi baspendinga batya sente zino kakati bana ababbi bwe kyebaagala nti by the time nga kadaga takyaliyo abaana abagezi nnyo ngenda balaga abaana abo nabamalira wala no bana anti balina sente njagala okubula ennaku ssatu tebeebaka babala kintu abaana balina ekizibu batudde ekitintale ennaku ezi biri ekiro kyolwaliro bakesereza mu impiri yowan bali mukuteesa bali mukuteesa yes nti boba batuula nabagamba nibutuuli abasiraamu abo how kan kitatta control boda borders ezuwere ne wabeerawo oda haukani katongole who is not a graduate control butoda for 20 years utc negwa erimu abaasoma nembaga nti abasiraamu ekisooka baggumiza obumanyi mm. nti bakugandibwe ani asaza banne nti yasooka mu ddiini oba yabasinga okumanya yatuula emimbale ekyokubiri kitatabadde akola mawuledi akola gundi ezo duwaza ezo biki nga bamasheke bakakozi abamaanyi bebajja mm. abasiraamu basobola tuyintalakiti owowaggulu ennyo nayintalakiti nga ne banne waayi buli musiraamu omugagga ayina eddiiro eddene batuula ku misaalo gyabwe mm. ne banywa kakaawa nepiraawo fe bakrisitianiza ekuba zabikasa zigenda ku mutwe mutandika kukwata bakazi babanamuembiwato meeting neefa eh. we cannot sit down for longer time gwekeberako nti omuzikiti mutono mm. naye motoka ekipaaka enjawulo ziri meka nekwekereziya kakati today why is it that mukitunuulire nti lwaki tewali layini yabantu esaba kawunga mumengo abantu mengo yabategerezawo yetegaba kabaka tasiima gabamengo tegaba yo mm. kakati lwaki kwekereziya ku sande tekubeeraku balombi babegas nga ku friday ababegas babeera ku muzikiti abatalina namugaso kuba baala disitulikiti basooka kubajjamu mm. ne bagaa disitulikiti officers bwe baategeera nti bababbiramu ssente ne bakola bati. ne bateekamu. pulezidenti bw'aba asoma tasoma ngeri gye bigabiddwa asoma bakoze ezi baleese kati baamusalidde amagezi bagamba museveni yagamba njagala nsome buli kintu kyonna mpulireyo oli omuntu gwe batasomye kubanga hamu yasooka okuleeta miliyoni kikumi gundi yaleeta kawumbi. zeyi bakayimbirira. nze yaleta kawumbi kalamba nze yaleta kawumbi katonda wange one billion nze hmm. yaleta kawumbi obuja bakayimbi nte wali akoko kubanga nabagamba nti sente ze kawa mukahanizi ate ayite muziragawo wa ekyero kati bino ebiri sente mukahanizi yazifuna yazitereka ya account ya jina kati ebiri perisho bwa biwandi tetumanyi biraga yes. ekyo kintu kikulu nnyo kati baamuyigidde amagezi ono omuwala ono mugezi nnyo oyo omuwala gundi ono avuma ennyo ahali wa fulfiga fulfiga fulfiga yagambi <laughs> mm. nti kigasaaki okupangisa mm. loole noteekako obuwunga kikumi mm. nga ne transport aleeta obuwunga ekikumi asinga obuwunga ebbeeyi ebbeeyi babavuma museveni hmm. tekimanyi nti museveni bandibadde babugabirayoyalo yagambanga nti ajja mu bantu sente mujjukira nti omukazi gundi eh, eh, eh, oyo mukazi waabwe bamwita tuli nawe tuli nawe tuli mm. nawe mukimanyi nti yali atwala embuzi nti agitwala mokison nti bayambe besige sente besinga abantu bamubajira sente ezempapula this is the situation mu seven years nti because government has failed is nearing to people to beg so if you beg nowekikumi musome kakati bamusomesa n'owekikumi nga babagambye nti n'amanya ag'okujerega bajja musomesa n'amanya ag'okujerega Eh. Eh. naye ekituufu mukulutamale bali kukyogeramu pulezidenti ebintu byasoba bingi nyo naye engeri gyebabigabyemu ensasanyaeriludda era sente enkalu ziri luddawa nti bagabye kino nibagaba kati aze trend years abantu batandise conditional aid kyenabagamba ogwasooka hmm. nti sisobola kugabira kawunga nenkaleeta tani ate tani boogera tano kati buli tani erimu kiro lukumi tani biri kile nkumi mpiti ya tuwa lisechi bote mulibu unga kwa amu ndi mwala wakuteza sima nyime mwe na baga kafuge nuleta chilo eh, eh. eh, nkumi mpili nazoba toke na mubantu omusajia ya wayo kwa uumbi nzei ya wayo kwa uumbi omusajia ya wayo kwa uumbi na yezo zinagawa banka yiba ajigala anti mkugambi nyingena kunyo meza kakati abaganda baga anti mchifo choku uchomunya uyoche nyumba kakati mchifo choku mamafia ukuloza anti katukubeka daga mm kadaga tugenda okukola accountability kakutesa yatuddewo kadaga yagenda dda kadaga naye avumitinze kyokama ti no bali mukutemerastrategi bano abasajja nkugambye nti bamafiya bwe babala ekintu kyebalikola omwaka ogujja bakibala kati these boys have been sitting consecutively naye bobi wine atakiyingiramuwa kubanga yazigaanirawo ku mpandikwa ah, era naye wangambye tisente naziganirawo kuntandikwa nembagambaesapulimenti nagiganirawo ku beginin nze sifaananga abana ate abakkiriza neziddayo ye bwe yaŋŋanda mm. naye nga babi wayina ekizibu kyayina bwebamutwala mu disciplinary committee tavaayo anti bali abagenda omuwozesa bebalya ah, ah, anti bobi wayini abadde tamanyi mateeka ga palamenti mm. buli palamenti bakugamba kasomisi nga tutamuze nga tubulidde sipiika toddayo kati yabadde atambula tamanyi abadde azimiisinze <laughs> nga tagendayon'atakulu ono mhm. omanyi bwoba oyina emmotoka enkadde nga mukazi wo watrafic tolwana naye kituufu ayinza okuwata emmotoka noga nti bwoba lyerimwogeza nti naye kakatala kwekali mhm. kateekeko ah, <laughs> <laughs> kituufu eh, katekeko biwaini gye bamukasukeeyo ayinza ajja kuyingiramu ngenaye bobi wine talina lutalo lona nakadaala anti ye yaziyita za bubbi description of the money kubanga mirundi sente zino zibadde z'amazima aa ah, ah, naturally let me tell you nange nalimba kuba hmm. naye naturally nze mbaaga ntya nesiza kantu nakamu wange nga ne katonda bwe yali akola ebisolo ebyo yabiteekako kabuuyi kabuuyi omumanyi <laughs> yabaowa ababaazi ne bwoba olidde otya bano ekibakola obubikulowooza nti abalala basiru nti i regive you 56 million for each rdc nzenviremu awo babadde batuufubajozi nnyo obujozi bwabwe obulowooza nti abalala bo beetisi ba migugu nti nze omukandagire nkwate biliyoni nzimuwe nalinja okubana lweso teka mu kifu amanotia eh? nasoma ayakumaimasazi yayinaki yawasaki ekinene nnyo ekinjogesa you humiliate me for how much what is my salary nabaga nti a violent marriage must be beneficial to the family nti omukoka abajoga kube mwanyinamutakisizemu muzivuga factorizemu muzikolamu nejojogoty omuntu gwotalina kyowa lwaki obeera omujuzi mulenzi gwe ku bantu botalina kyowa ojogeraki tikwate sente nfuka mirenzi kuleetere nagaana emyaka musanvu ndi wange ejjogo lyonna likubiddwa obakubye soka kati mm. ye abaka parliament batemeeteme kuba bamanyi ate bebabaazi hey, eh, bamanyi nti zino enyumba ezidduka gundi yaguze kino mukibanyirwa kyabawestana balina ettima ku bannaabo mhm. nti abatulinawe babesiye bogeza pitanes mhm. bawasaŋgana bamanyi byebalina nze omuganda sirina pitanes mhm. wa nakuzibwa nga manyi nti omuntu abeera omugagomula nabaki thes was mare mm, from the same relatives nagati abo bebalina biyitirivu nyo thats why they are very bitter hey. Eh. yes bitterness weva eh. naye ababaka ba paliamenti tetugaana babaazi balungi hey. Eh. naye babaaze ne batwala mu kiseera ekikyaanti yeah, nga bawadde bali bannaabwe kakati banaabo babadde bakyolekeza paliamenti kadaga naye ayaga baala disoma nakugambye kyogere kyogere mbayo mbayatubuli egyetadde sente nayembayo nga yabbi nnyo nayeanti nabo babbye nnyo yeah, nti buli yaana addusa alina okufuna miliyoni ataano mu mukaaga okimanyi nti um, um, bakazi ba omukazi akubuuza werize mane singa baladisi bafunye miliyoni ataano mumukaaga mm. singa ebibanja birinya ebbeeyi eh? singa oliwaladisi abulidde mukazi wemotoka sente ziringa njaga ginywedde bamulaba <laughs> ziringa kubba nva waka omwana yenna bimpuuta enjira mm. asula abatamanyi neala kufama neala kufama mugaseera mm. nemumanya mm. nti ono yawuusa ezisise ku zaabanne ono <laughs> yabyempuuta omulungi omulabirwa ekigeprogulamu yaffe ettaala bwe tebwetambula kakati mukitegedde tugenda kusooka tuwumule mukulu tambale eh. nyogera okutumira omukyala alina nyonga awo emengo webale kubanga oli ku hgtv webalire ddala n'obubaka buno obwomukulu uh, kato owagurapa nabo kambuyisizeewo ddala uh, nabwo bugende ddala tava ku puroguramu eno agambye nti nno uh, mukama yebale kutuwa mukulu tamale yongera okusomesa eggwanga bingi tufunamu n'atumira maama we n'alongo kayongo n'agamba nti no n'abali ba hgtv mwenna abayizi abakozi mwenna abagurapa parents junior school mukama abongere omukisa obwo nabwo obubaka mbuyisizaawo omukyala mariamu nakabbo awo ekawempe naawe nkutumiddeko nnyo mwebali kubeera ku butaala katusooke tuwumulemu n'oluvannyuma tukomewo isayo nate mukumula koko nembibazo okubeera ku programu yaffe eno ettaala mwetubeera n'omukulu tamale birundi wabula kansooke mpisewo obubaka buno buno buvudde owomukyala ani nanyongaawo kurais gomez emengo n'agamba nti nomukulu tamale weebalesebwa okusomesa eggwanga era eggwanga likwenyumirizaamu nnyo mm. ono ye mukulu mwanje ivan okuva ebulenga naye naga nti nno omukuku navu mutulabire ffe abebulenga tumwebaza olwokusomesa eggwanga mm. ono mukodomi wange suuna nayiwe bulenga nakwebaza nnyo okusomesa mm. eggwanga kwegamba abantu basiima akati tugende mu maaso ku nsonzabaka wa paliamentimukitegedde mm. nti kakati tubuze ku bukookola okugeyana nti baba provokinze kadaga kati baladdisi bakitegedde nti basusibawa bukadde obwo busatu busatu naye nga balina okufuna obukadde mm. lwaki president emphasis yagitadde nyo kuzamawulire bwekyaze bino byonna tebabyogedde kuba bebabbiramu nti omwogezi atenda bibye bo abo abaana empapula zaabwe kati ngenda kubabuulira nti ebintu mm. bisatu ebiri mu ggwanga muno byebwemutategeera ebyamaanyi mm, biri bitya ekisooka ne bagamba hmm. nti abaana abo bajinga empapula mhm. ne bagenda mu bank of uganda ne babamu biliyoni taano hmm. aba bonna bali kutusigirwa museveni bwe bati omwana nalisika ku motoka nagenda kiki ye biliyoni taano yajja mu bank of uganda nazitika nazitwala kamera gwe zalaga ngaafuluma hmm. miso pulezidenti hmm. agenda omuyita nebamutwala ku polisi ku saidi hmm. enkeera teyaddayo kakati isinkin the same spirit pulezidenti n'ategeera nti bwempira omwana ono nemutwala ku polisi nebamusiba abantu bagenda kunyiiga nti mukiseera kino oyabba 5 biliyoni ng'ate bammwe ye pulezidenti yakoze yamulagedde zizzeeyo yamugambye era ababadde bawulira wembadde njogerera ku makyamba kubidde kalikoodi kaliteebu nga ayogera bwe yasinkanye pulezidenti kati sente yazizizaayo omusajja yatunuulidde bwati mhm. neŋamba oze kumpoleza oba oleese obujulizi nti sente wazizizaayo mhm. nemugaa nti ndeese bujulizi nazizizaayo namuga wali obbira ki sente z'abannauganda mhm. tinafukamidde nenjagala mukwate ku bigere nga te coronavirus nentya nangamba fuluma nentambula nga ntulemebaga nti abaserikale bagenda kunkwata naye pulezidenti museveni alumirwa eggwanga hmm. naye abantu bakola nabanti tebeyogerako gwe histori wagiwuliddeko nze mbakuba nzekka apaana nebwenkakuwa wano bajja bakubira amasimu babatiisetiise tivi tugenda gijjako eh? Eh, wano nze mbasobola kati 5 biliyoni aziziizaayo ate siye babba babiri omuyeyaganye <laughs> nono naye yagambye nange siina omusajja yazimuwadde mubaka wa palamenti bamwita ansisamukutesa mm. ono mulala yawadde 5 biliyoni nabanezange biliyoni musanvu timirundi nga temusirisiza nze biliyoni musanvu nzagala kunfiiriza mulimu naye sikunsirisa ojja kusigala ngaoyogeraatatlbakuwazaki anti banfiiriza omulimu nze sobola kukola bwagundi bwa advisor nosigala ndi mukwano gwa museveni advisa kiba kitegeeza gwe kati omulwadde bamugye bamutute afiire ku kijja byabasajja bakulu banagenda amusiru yanga naye ebiriyoni musanvu ga bazikuwadde mukulutamala emirundi abasajja lwaki batubaddira ate nga mbaddiramuki bankoze eki banfiiriza mulimu sirikola mu gavumentiakati navuma fasiredi mm. kakati kambobozi nkola mulimu ki okutantwala mu state house kubanga bwemanafuma fast lady nina okwetonda simuvumanga kakati ekyokubiri nti simuvumanga omuko yakireeta bangobe era pulezidenti nanga novuma ne mukazi wange nemunyonyola kakati nze ndigenda musete usinga eriyo fast lady mulala yes kubanga simuvumanga tasobola kunsonyiwa kati kitegeeza sinza ate nga endiyo mukube wamuvumiraigenda ku mukolo gwa pulezidenti nakalimu bwalagira abasirikale ne bakwatirayo ne bongamba nti yali kumuliranaawo togendawo no okuja kunga yampise nabagambye nti special zawandira kazibwe yagenda naŋŋamba nti obusungu bwolina ku baana abo nange nali sibutegeeranga naye bajja wange ne baŋŋamba nti yanguwa esimbewo ku bya african union nagandi nabulye buulizi nti miliyoni ya dola bagifulumiza baali bamukwatidde nesesiri ogwanga erwanda mu woteri atalina yadde ekikumi sente ezamujja esenego gundi bawe yazimuweereza ngakyali mulamu ah, ah, hmm. omulala eh. Eh. Eh. kakati babanagabusenga yazikubyedda ne banne naŋŋamba nti natuuka mu angola nenswala ebyo byewandiika ku bantu nkubenyondo kulu byankwasa omutwe kazi bwagenda okutuuka mu angola namugamba nti purezidenti museveni akutumya ekintu sebo nyambe munkampeeningireko nfuuka owafrican union namugamba nti amawulire ago gakubirwa wammwe omusajja ayina new vision ayina monitor ayina red paper gwego boogerako eyabba ebidiba olozanyiza okuwagira nze gwe yabba ebidiba byente genda omugambe mukamaawe osinza kuwagira wabba ebidiba byente nange lwe nategeera nti bwempata kulubya nemukwatya mulumbe tewasiasigaabamuvunza nnyo akufunza bayise nyinakyali kyamabega labakuvirayoeit nakugaa nti waliwo omusajja yali agenda kufuga amerika naye bweba yali omuvubuka omuto nagenda e japan hmm. nebamunyigimiza kino ekisote kiriko emitwe eminene hmm. nakitya musole zaabwe tewaliwo ekitu kino kati bakizanya emisoto e-, e-, emingi eh, emisoto mito musanvu kakati yapama mu poti <laughs> nga muto mwana muto mm. naye weyajayo okuvuganya obwa pulezidenti bwa amerika bagamba nti guli mutiti tosobola kubeera commander in chief banyumya bunyumya kisota nofulumamumerika nakutundiranga bwati ngaakulabako poti waggulu yes ebintu abo abaana bye bawandiika neyesanyusa kwabasenga nekulubya naye ate kakati ate kakati batandise kuba mayiga mayiga bamukubira kyewemmebamukubye ne bamwogoloza